हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैसे करें सॉल्यूशन में दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पति को काबू में करने के लाल किताब के टोटके तो पति को अपना गुलाम कैसे बनाए जानिए इस वीडियो में अगर आप भी हैं परेशान अपने पति से आपका पति आपसे प्यार नहीं करता आपका पति आपसे लड़ाई झगड़े करता है या कोई अन्य बात है जिसकी वजह से आप परेशान बैठी आपका प्यार आपसे रूट चुका है तो पति पत्नी में प्यार बढ़ाने का यह टोटका बड़ा ही कारगर है जिसकी मदद से आप दोनों के बीच फिर से वो प्यार उजागर हो जाएगा और आप दोनों में प्यार कभी समाप्त नहीं होगा ऐसा आज हम इस वीडियो में वाइट आउट का लेकर आए हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें साथ में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे दोस्तों अपने पति को वश में कैसे करना है पति और पत्नी का रिश्ता बड़ा ही दोस्तों खट्टा मीठा सा होता है कभी इसमें तकरार होती है तो कभी इसमें प्यार भी होता है कि बस लगता है कि ज़िंदगी यहीं ठहर जाए इसके लिए ज़रूरी है कि पति पत्नी के रिश्तों को बरकरार रखने के लिए धैर्य हो और एक दूसरे पर विश्वास हो ताकि ज़िंदगी में आने वाली किसी भी मुसीबत से वो हार ना मानकर बल्कि उसे पर अपनी खुशी का और बढ़ा सकें अपने खुशी को वो आगे तक ले जाके लेकिन आप परेशान है कि आपका प्यार आप कैसे आप पाएंगे आप कैसे अपने पति को फिर से उसी मूड में देखेंगे जो कब आप अपनी शादी के दिनों वाले रातों में देखा करते थे तो फिर परेशान क्यों हो जब उपाय हमारे पास है सिर्फ एक उपाय करते ही आपका पति आपके वश में होगा आप अपने पति से अपनी हर एक बात को मनवा सकेंगे आप दोनों में फिर से वो प्यार उजागर हो जाएगा तो चलिए जानते हैं वे कौन से उपाय टोटके हैं जिनकी मदद से आप ये कार्य को कर पाएंगे तो आपने करना क्या है कि किसी भी दिन महीने के किसी भी दिन आपने शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को प्रातःकालीन बेला में स्नान करने के बाद अपने पूजा स्थल पर बैठ जाना है एक थाली में केसर से स्वस्थित बनाकर गंगा जल से धुला हुआ मोती शंख स्थापित करें अब गंधक फूल और पताशे आदि से इसका पूजन करें पूजन में गाय के घी का दीपक जलाना जरूरी है अब सष्टिक माला को लेकर ओम ही वंशियाय वर्षीकरणाय वसुभूताय स्वाहा का जाप करना है प्रतिदिन एक माला का जाप एक माह तक करने में करने के बाद आपने सात लौंग लेने और फिर से सात बार एक मंत्र का इसी का जाप करने के बाद इस लौंग को किसी भी खाने की वस्तु में डालकर अपने पति को खिला देना है ये छोटा सा कार्य जितना जल्द संपन्न करेंगे जितना जल्द आप कर देंगे वोशीगंध का असर आप खुद देख पाएंगे अपने पति के ऊपर आपका पति आपके वश में होगा आपकी हर एक बात को वो मानना शुरू कर देगा ये कुछ ऐसे ही उपाय टोटके हैं तो दोस्तों आप इन्हें अपना सकते हैं और अपने पति को वश में रख सकते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों धन्यवाद